Zabal eta larburu, denok izan gozutu gutxe bello, honen beharri, Hernanin jaioa da, eh, mila eta berro eta margaren urtean, delinean ikasketak egin, eta arte grafikoetan jardun zen urte batzuetan. Debako arte eskola esperimentalen bere prestakuntzako, osatu horretik. Gero, 2000 behatzen diruro eta mairu ez, gero, lan oparo egintu Euskal Liburu gintzen. Egun liburutik horra dira berak, nolabait, totoretu, edertu eta ilustratu egunetik gora, eta hor egin ditu, eta ez behar dina horretaz aparte tira grafikoa komikiak, ez derako ere sortu ditu, egunkari eta aldizkari eta adibidez, parte hartu Euskadi ziuk, berriak, zeruko argian, eginen amaitasunan, ipurbeltz Euskadunan egunkarian errean, gero, arlo ugari, ugari landu ditun jaun honek, eh? gehien bat diseinu grafikoa e, landu du baita ere zean diskoetako azaletan eta bat margolaritza eskultura, musika eta bideoan ere. Gero, mundu ondaren asko ibilia den John Zabaletak, Afrikako Malin eta Senegalen da Ingalartena zein Parisen, Katalinen eta bat, leku horiek bere arrastu utzi dioten oski bere lanean, eta Euskal Liburu Gintzari zuzenki lotuz, lotuz ba, honek parte hartu du edo kolaboratu du gure idazle handienekin, eh? landa, txagalde, txundi, elorte, grabide, mendi askoregin, eta akitale txeki ere, bai, ere indezela, eh? karra izkorri, bai, izabal, gero eh? eh mesulari, denak eta hauek denek aitortzen diote bere balioa gure itxon zabal eta dinu izabaltzak hartzen. Urteotan zehar, hori, tigora erakusketetan parte hartu du, batzuetan bakarka eta zenbaitetan taldean ere bai. Oain ere, eh, nea, du, sortzaile lanean, eta hango eta hemengo enkargu erantzunez, baina horrekin batera bat beti izan du alako zera, zentzu pedagogik ongi bat ere, eta irakate jartu ere ari da orain ere, batik bat aurre zuzen dutako tailerrak izatuz, eskuranak, marrazki animazio eta Beraz, John Zabal eta Lardurri emango zailoa hartzen, eh? sari hau, eta sari honetan festa eta erra eta festa de sekretuak emateko eskubiderik ez dut bat, eh? gehiak jakin ere ez da, egin baina polite izaten den eta urtean ere polite izango den festa horretan, ba, zaria eman gozaio, hankio nolariaga, eh? ilustratzaileak den bat izaria jasosten honek egin zari bat eman gozaio, eh? beraritzat egin bat eman gozaio, pion zabaletari eta emango dio, nik aizki eh, ba, iaz irabazi zuet Xabier Roarrak eh, emango dio Orduan, eskatzen dizu, alik eta jende gehien etor zaituztela, ba, merezi duelako Jon Zabaletak, eta demostratu behar diogulako prostu egiten gara da, berri